How to earn extra income or income in general during COVID-19 na situation. Okay, 'di ba? So guys, um if you're the person na isa ka sa mga tao na natanggalan og trabaho because yun nga the company is not earning earning anymore kay walay clients and then kung walay clients di po sila makasweldo sa imo ha. First of all, I would say na I'm sorry <laughs> in behalf of your end and um, but that's just one of the things that we have to deal with okay so this video is definitely for you if you just want to earn extra cash or kung gusto ka makapangitag pamaagi to generate income kay nawatan income right so there are three things na I, or three ideas that I would like to share to everyone number one is pwede ka mag pangitag trabaho pinaagi sa online ng mga trabaho so naghan mga websites diyan eh, online jobs Tapos naapoy um, Upwork, 'di ba? So technically, ang kailangan lang nimo ani is kailangan kag skill sets and knowledge, 'di ba? Na na magud uban nagapangita sa trabaho na mag-type lang, na uban nagapangita og kanang graphic designer or kaya website, okay? Or kaya admin stuff and things like that. So daghan ka makit-an dito kung unsay mga available na trabaho online. Okay? So kinahanglan number one na kay knowledge and skills to perform the task. Ikaduha pod is kinahanglan na po kay computer <laughs> o kinahanglan po na atay internet. Katulang tulo. Right? So knowledge and skills, computer and internet. Then you can just go to like online sites, search nimo sa Google online online jobs tapos daghan kay links ana kung asa nimo siya pwede makit-an and then you can apply for jobs. That's number one. Ang ikaduha is kung naa kay strength, kung naa kay skills or kakayahan, na nakanabitaw magluto, no? a- ako wala jud koy anak na talent pero kung ikaw tong tipong tao nakabalo ko na then you can actually partner with mga courier na mga services kana bitaw mga mga nagamotor like Panda per lahi po na sila di ba kana mga local lang na i-deliver nila sa mga sa mga balay ang imuhang giluto ganun lang kasimple right so that's another idea and number three is content creation So kani sa content creation guys, this is one of the things that we are doing. However, let me just inform you that this is not a short-term gain, di ba? Pasabot dili siya ingon na automatic na kay madawat na income. Pero it can be something na in karon nimo sugdan tapos in the future you can earn something out of it. But here's the point, no? No matter what ideas na i-share na sa inyo, kailangan siya i-execute because na naamagot tay pamatasan na sa una sige tagrason na wala ko'y oras mo na wala ko nag sideline. Pero karon daghan na kay tag oras, di ba? So the problem is really not about the time but it's about the discipline of our time. Okay? So guys, please maximize this time to be productive and to find ways to do the things that you're really passionate about or ka mga butang na gusto na jud nimo gibuhat sa una pa. Okay? Question of the day. What are other things that we can do so that we can generate income during the COVID situation? Let us know in the comment section.